Meu plano era ser o Hokage de Konoha Mas não foi isso que aconteceu Abandonei minha vila pra aumentar minha força Quem diria que eu me tornaria um deus meu nome é dia pelos meus irmãos e irmãs Pra servir eu lutaria, se fosse pra proteger o meu clã Não tive apoio da minha família, eu vou criar um mundo que amanhã precisam me agradecer Plano da lua, é o Sharingan Jurei a Hashirama que ele apaga Me chamaram de louco dentro da minha casa Finalmente libertei todas aquelas almas Mandei a raposa destruir a vila escolhido Mas eu vou ler um plano perfeito Pra controlar mente trômbido Pro ódio fluir dentro do peito Pro mundo inteiro se rebaixar a mim Eu teria que ter feito assim Manipular tudo só pra que no fim Ver seu melhor amigo matando a rei Foi o bastante pra ele ficar do meu lado Pra treinar na gata Ensinar pra esse mundo Que a dor é o caminho da paz uh! Meu plano era ser o Kage de Konoha mas não foi isso que aconteceu Abandonei minha vila pra aumentar minha força Quem diria que eu me tornaria um deus yeah, yeah. Olhe pra mim e não volte Tsukuyomi Essa morte, yeah, yeah. quem manda que sou eu yeah, yeah. Eu não morri, tô mais forte Sobrevivi ao seu golpe yeah, yeah. E me tornei Escapei do Edotei, com meu olho vejo todos e são mais de mil Meio da guerra ninja, ninguém me acertou Olhei dentro dos meus olhos, sinto um calafrio Ouvi teu traidor, sabia que eu não podia ser o portador Da Jubi, então não me ressuscitou Vidas alheias valem mais do que a do seu criador Então seduz, faça jus As células que eu compus Me ressuscite, vejam a realidade que propus A Katuk, buscaram Jinchuri que bijus Pra verem um nascimento tão brilhante quanto a luz É, vou defender minha vida Eu não vou desistir, afinal eu sou do Uchiha Mesmo que eu morra tentando e não valesse de nada Nosso próximo encontro vai ser em campo de batalha Seus trocos me fizeram sangrar Mas eu sou imortal Você não vai conseguir matar Uchiha Madara Não importa o que vai me custar No fim vou completar Será que é necessário é todo mundo só pra ter a paz? Meu plano era ser um Kage de Konoha Mas não foi isso que aconteceu Abandonei minha vila pra aumentar minha força Quem diria que eu me tornaria um deus? Yeah, yeah, olhe pra mim, e não volte no Kuyomi Essa morte